siku nyingine, wakati mwingine kama huu, tunakutana katika kipindi cha Kilimo Bora. Kila siku nimekuwa nikikwambia mimi nimewekeza kwako mkulima, nimewekeza kwako wewe mfugaji. Naitwa gigo Mhule, ni kutoka katika lanchi ya Kikurula, wilaya ya Karagwe, mkoa wa Kagera. Leo tunakuja kukupa elimu tu, unaweza vipi kumtunza ng'ombe wako ili aweze kukuzalishia maziwa mengi. Ng'ombe hawa unaowatazama nyuma yangu aa, ah, kila mmoja kwa siku ana uwezo wa kukuzalishia takribani lita ishirini mpaka ishirini na tano. Kwa nini ushindwe? Daktari siku hii ya leo tuko naye ili wewe uweze kujifunza na uende sambamba nasi katika ufugaji wenye tija. Mimi ni Gigwa Mhule na hiki ni kilimo bora. Karibu. Tambulishe jina lako la tunawezaje kupata maziwa mengi kwa ng'ombe wetu tunawafuga? Jina langu ni Alex Marco kutoka Karagwe, Kagera. Kuhusu ufugaji wetu, ng'ombe unamlea kufuatana na kumtunza vizuri, anapokula shiba, alafu unampa, unampa pumba na mashudu kwa wakati asikoswe, alafu anapozaa Unapomlisha kala kashiba, kuanzia azae anakula na shiba, alafu anaendeza anakupa maziwa kuanzia ishirini na tano ishirini hapo naendelea naye mpaka miezi saba. Unapomwili ndama wake unamtoa baada ya miezi sita, alafu unaendelea naye unamkamua miezi miwili. Kwa hiyo unamwachia mimba ya miezi eh, akibakiza miezi miwili kuzaa. Nawezaje kukamua wakati ndama hayupo? hey, anakamuliwa tu ng'ombe kwa sababu pale anapolizika chakula chake unachompa si lazima kwamba mpaka awe anaona mtoto Yeye yeah, anapotulia tu ameshiba, ujue kwamba mawazo yake kwenye chakula. Anapokula chakula na maziwa anaachia kawaida tu, hana shida. Basi kwa hiyo hii ndio ndio hapo kikula lunch kama freshi ni vitu gani natakiwa nimpe ng'ombe ili anipe hizo lita ishirini mpaka ishirini na tano? Anakula mashudu, anakula pumba, unampa chumvi kiasi na madini madini madini e, e, kuna madini yako tofauti tofauti, unaona. Kwa hiyo kuna madini ya paketi ya kilo mbili mbili hayo hayo madini ndio nampa, ndio anayosababisha unapomchanganya kwenye chakula chake, ndio anamsababishia maziwa yake ili yaendelee kuongezeka. Ni aina gani ya mbegu hapa ambayo nyinyi mnaifuga na mnaiona inatija Tuna aina kama tatu hivi. Tuna Frisian kama huyo hapo, yuko pembeni kidogo pengine ungekuwa unatuonyesha mm. lakini pia unatupa na sifa zao. Sasa huyu Fijian huyu anapokula kashiba huyu anaenda moja kwa moja mpaka lita 30 kwa siku, kwa sababu asubuhi na jioni maziwa yake waga yalingani. Asubuhi unamkamua mkamua huu mmoja na mkamua lita ishirini jioni ukija kumkamua, kwa sababu muda wa jioni anaandaa maziwa kwa muda mfupi, si kwa, kama wa asubuhi. Sasa hivi hapa tumemaliza kukamua, kwa hiyo wataandaa maziwa mpaka kesho asubuhi saa kumi na mbili ndipo anaanza kukamuliwa. Kwa hiyo haya masaa marefu anayoandaa ndipo anakamuliwa maziwa mengi. Kwa maana hiyo kuanzia saa kumi na mbili wanatoka kwenye saa tatu. Kwa hiyo saa tatu anakuja kukamuliwa kuanzia saa tisa. Hapo unakuta ana lita kumi kumi na mbili kumi na ngapi. Kwa hiyo ndio maana hapo nimemwekea maximum ya lita kumi jioni. Nagunduaje kwamba huyu ni aina ya Friesian? Ana sifa zipi? Sifa yake unaona jinsi alivyo, umbile lake ile hapa kwenye, kwenye nundu hapa hana nundu, alafu hapa kwenye shingo lingo za shingoni hii nayo ninginia hana, unaona, unamwona, alafu tupembeni kidogo yani umbile lake ndio linakupa kwamba ni Frisian yuko tofauti. Sasa kuna wengine ambao hapa tu, tunao ambao ni Brahman, kuna Saiwali, unaona. Kwa hiyo wote wanaonekana jinsi walivyo na utofauti wao. Huyu hapa ana maziwa mengi zaidi akiwa ni wa maziwa. Sasa Saiwali ana yuko pande zote mbili, yuko kwenye maziwa, yuko kwenye nyama. Kwa hapa mtazamaji wetu ambaye anatufuatilia Saiwan ndo yuko wapi, ili sasa pale anapoingia katika ufugaji. Mtazamaji unafuatilia kipindi cha Kilimo Bora, na tumekuwa tukikwambia kwamba sisi tumewekeza katika uh, kukuhudumia wewe huyu saiwali huyu. Mm -hmm. Sasa huyu saiwali yuko kwenye pande zote mbili, yuko kwenye upande wa nyama, yuko kwenye upande wa maziwa. Ukimkamua huyu anakamuliwa lita kumi. Pia ukita, ukiwa na, na, nani ya kumchinja au kumuuza ana nyama kwa sababu ni mzito na ni mkubwa. e. Vipi katika utofauti wa kumtunza na mtunzaji huyu ana utofauti na Frigian? ni, ni wa kawaida tu, kwa sababu pale anapolizika yeye anapokula kashiba hata chakula tu, lakini Frisian jinsi anavyokula na huyu wote wanaenda sambamba, kwa sababu pale ng'ombe anapolizika lazima tuwe na maziwa. Asante, umetuambia ni aina tatu, lakini hapo umetuonyesha aina mbili. Aina ya tatu ni aina ipi? Mtazamaji, tunafanya haya yote ili wewe ambao unatufuatilia unapoingia katika swala zima la ufugaji, basi uende kuchagua mbegu iliyo bora. Kumbuka kwamba mbegu bora ndio tija katika ufugaji wa ng'ombe hasa hawa wa maziwa, na leo tunaangazia uh, namna ambavyo unaweza ukawafuga ng'ombe wako ukawatunza ili waweze kukuzalishia maziwa mengi. Aina ya tatu umesema ni aina gani? Kuna say, say, Saiwali na Brahman. Mhm. Kwa hiyo Saiwali ni huyu. Twende kunika nikaonje. Je, unaweza kuendelea kumkamua ng'ombe huku ana mimba? Ng'ombe anapozaa, kwa mfano anazaa Januari mm baada ya wiki mbili mm. kulingana na vile vyakula anavyokula vinamboresha mpaka anaingia joto kabla ya muda wake. Kwa hiyo baada ya, ya, ya mwezi wiki mbili tu hapo kisa chake kinakuwa kimeshatakata na yuko huru kubeba mimba. Mm. Kwa hiyo pale kwa mfano semeza Januari. Mm. Kwa hiyo kuja kufika Januari unakuta ana mtoto tayari. Si kwamba mpaka apitilize Januari mpaka za mwezi wa pili tena mm. no yani ni pale pale huyu hapa mm -hmm. ng'ombe huyu huyu jinsi unavyomuona na ukubwa wake na masikio na umbile jinsi lilivyo hili yeye maziwa anayotoa hapa na wale wa Friesian unakuta aona utofauti, isipokuwa tu utofauti ni kwamba ni rangi au yeye yuko ameumbika vingine, lakini kwenye maziwa wako wote hawaachani. Alafu kilo zake hapa walikuja kumpima hapa tu, watu walibishana bishana, akasema kwamba huyu vipi na Frisian. Sasa huyu alipopimwa tukuta yeye yuko kwenye kilo elfu moja na mia sita namwona na maziwa anatoa lita, lita kumi na nane mpaka ishirini kwa maana hapa ni tani moja eh. na, na kilo mia sita eh, eh, yuko hivyo sasa ni ubora wake. Sasa cross yake na Friesian na, na mwenyewe nataka niwaonyeshe huyu hapa, kwa maana unachukua mbegu za Friesian unapandisha kwa huyu Kwa hiyo kimkorosi ndipo nakuwa bora zaidi. Mm -hmm. E, na maziwa yanaongezeka na nyama inakuwepo. Huyo hapo. Kwa hiyo kumbu tukamtumia kwa maziwa na nyama. Vyote yupo. Hajamba kabisa. Huyo hapo. Sasa huyu sasa hivi hapa alipo hapo mkamo mmoja kama amezaa yuko tayari kwa na 26 mkamo huu mmoja Je, ukubwa wa kiwele ndiyo wingi wa maziwa? Ukubwa wa kiwele sio wingi wa maziwa. Ukubwa wa kiwele unalinga, unatokana na ufupe wa ng'ombe au mwili wa ng'ombe. Kuna ng'ombe anaweza kawa na kiwele kidogo, lakini akatoa maziwa mengi zaidi. Eh, iko hivyo. Lakini sasa huyu kiwele akionekani kwa sababu hajazaa sasa hivi, amekausha sasa hivi, hapo ana mimba. Unaona? Kwa hiyo hapa tumtegemea kwamba tupe mtoto ndipo apate maziwa. Mtazamo ambayo ulikuwa unadhani kwamba ukubwa wa kiwele ndio wingi wa maziwa, daktari hapa anatuambia hapana, bali ni maumbile ya ng'ombe yeye mwenyewe, lakini pia na namna unavyomlisha. Mimi nina swali moja. Naam huwa mnatumia mbinu gani katika swala zima la kupandikiza ng'ombe hawa? Kwa sababu ili upate maziwa lazima upandikize na upate nanili. E, eh, kuna wataalamu hapa tuko tuko kama tabaka nne. Kuna wataalamu wa kutibu, kuna wataalamu wa kupima damu, kuna wataalamu wa kupandikiza mbegu. E, kwa hiyo wanapandikizwa mbegu, zile mbegu yule ndipo anamtoa huyu kwa hiyo huyu naye akipandikizwa tena atatoa bora zaidi, sio korosi tena. Kwa hiyo kuna uwezekano ukachagua mbegu yako na katika zizi na ukaicross ukapata bora zaidi. Kabisa kabisa, kwa sababu ile mbegu ine, mbegu inayonunuliwa kuja kuuzwa inakuwa ni bora. Kwa hiyo ng'ombe wako unayokuja kumpandisha unapandisha ng'ombe ambaye ana sifa, unaona, si kwamba unapandisha ka ng'ombe tu kokote kana kaona kama hao jinsi walivyo wengi. Lazima tuchague ng'ombe bora ambao wanaweza katoa matunda mema pale yule mwekundu ndio anakuja kumzaa huyu, si kwamba ni dume huyu ni, ni nani ni mpira naona. Sasa ile mbegu akija ikapandikizwa yule ndipo anamtoa huyu. Kwa hiyo huyu naye akipandikizwa tena atatoa bora zaidi, sio korosi tena. Kwa hiyo kuna uwezekano ukachagua mbegu yako na katika zizi na ukaicross ukapata bora zaidi. Kabisa kabisa, kwa sababu ile mbegu ine, mbegu inayonunuliwa kuja kuuzwa inakuwa ni bora. Kwa hiyo ng'ombe wako unayokuja kumpandisha unapandisha ng'ombe ambaye ana sifa, unaona, si kwa unapandisha ka ng'ombe tu kokote kama unakaona kama hao jinsi walivyo wengi. Lazima tuchague ng'ombe bora ambao wanaweza katoa matunda mema La hii ya Kikurura ina ng'ombe wangapi na kwa siku mna uwezo wa kukamua lita ngapi? Hapa kwa, kwa ujumla siwezi ku, kuongelea jumla ya nani ya idadi kwa sababu manager yupo, lakini jumla ya lita zinazokamuliwa humu tunakamua jumla ya lita elfu kumi eh, kulingana na wingi wa ng'ombe jinsi walivyo, si hapa tu na kwingine na kwingine wapo. Hii ni kama fresh, pamoja na kuwa kikuru akikuwa ni ranch, lakini kama fresh imekodisha ime wapi kwenye ranch za, za taifa. Hiki ni kitalo cha kama fresh, kwa hii mali yote ni kama fresh. Utaratibu wa kukamua ukoje sasa? Kwa sababu ili upate kilicho bora lazima pawepo na utaratibu. Eh, utaratibu wa kukamua hapa tuna mpangilio ya kwamba ng'ombe wa maziwa ni mpaka akamuliwe mara mbili mara mbili mpaka mara tatu, lakini sisi tunakamua mara mbili ili wale ng'ombe tuwape muda wa kujitawala. Kwa hiyo kuanzia asubuhi saa tatu, saa mbili mpaka saa tatu wanatoka wanaenda kuchunga saa, saa saba wanarudi wanakuja kula pumba na mashudu, wanakunywa maji, wanapumzika. Saa tisa wanaanza kukamuliwa. Kwa hiyo sasa hivi hapa saa saa kumi na moja ng'ombe wanatoka, wanalala, wanachunga na wachungaji wao. Saa kumi na moja kumi na mbili hapa ndipo tuanza kukamua. Hii ya Kikurura ina ng'ombe wangapi na kwa siku mna uwezo wa kukamua lita ngapi? Hapa kwa kwa ujumla tunakamua jumla ya lita elfu kumi mm. E, kulingana na wingi wa ng'ombe jinsi walivyo, si hapa tu na kwingine na kwingine wapo. Hii ni kama fresh pamoja na kuwa kikuru akikuwa ni ranch, lakini kama fresh imekodisha ime wapi kwenye ranch mm. za, za taifa hmm. hiki mm. ni kitalo cha kama fresh. Kwa hiyo mali yote ni kama fresh. Aa, ah, sasa ku, kuja kutambua na, na kujua kinachoendelea kwa sababu yule ng'ombe anayekamuliwa analikodiwa namba yake, anaandikwa, kuna kuna karani wa maziwa anapima lita za ng'ombe zilizokuja na namba yake anaiandika, alafu pale ng'ombe anapokuwa amepunguza maziwa anatambua kwamba huyu ng'ombe kwa nini amepunguza maziwa, ngoja nimwite daktari akafuatilie. Unaona? Kwa hiyo yeye anachunguza kwa namba. Akija kujua kwamba huyu ng'ombe fulani hajakamuli namba fulani sijamuona hapa ili ni mjazi ndipo ile ng'ombe anatafutwa. Kuna vijana ambao wamejipatia ajira aa, ah, ambao wana jukumu la moja kwa moja kukamua zizini, lakini pia Kinachozingatiwa ni uzoefu na kuzingatia zile sheria na taratibu walizowekewa kwa usalama zaidi wa afya ya mnyama mwenyewe, lakini na maziwa ambayo wanazalisha, kwa sababu yanaenda kwa watumiaji ambao ni binadamu. Wanazingatia nini? Hapa ninaye Geoffrey. Geoffrey, utajitambulisha jina lako kwa kikamilifu zaidi, lakini utuambie mnazingatia nini katika kukamua maziwa. Kwa majina yangu naitwa Geoffrey Kunen Tangeki, ni mfanyakazi wa Kama Fresh. Mhm. katika sekta ya ukamuaji. Mhm. Sisi kama wafanyakazi hapa, procedure ambazo tunazifuata kwenye swala zima la kukamua, tunazingatia usafi. Kabla ya kukamua au kumlesteni huyu mnyama, tunaosha matiti. Hiyo kuosha matiti ni kwa ajili ya kuondoa zile liver eh, bakteria. Acha tukukamua, ehe, kuondoa bakteria ili isiingie kwenye maziwa ehe. Eh. Lakini nimeona mikono yenu iko sharp sana. Mnapata mafunzo kabla hamjaanza kukamua? Kabla ya kukamua tunapata mafunzo na kuna mafuta tunajipaka kwa ajili ya kulainisha yale matiti mm. ili kuondoa kuondoa nanili kuchubua yale matiti ambayo inaweza yakasababisha kusababisha nanili ng'ombe kuchubuka. Asante wanakwambia ili ng'ombe akupe maziwa mengi ni lazima umlishe sana. Kadi unavyomlisha ng'ombe ndivyo atakavyokupa maziwa mengi. Hiki ni kilimo bora, na huyu ng'ombe unaambiwa kwa siku ana uwezo wa kuzalisha takribani lita ishirini mpaka ishirini na tano. Uko wapi wewe mfugaji ambaye unatamani kufika mbali? Wekeza katika ufugaji wa ng'ombe wa maziwa, lakini uwe umejipanga kuwalisha vizuri. Zipi sababu zinazochangia ng'ombe kuzalisha maziwa chini ya kiwango? Ng'ombe wa maziwa huwa hataki usumbufu, hataki buguzi, kwa sababu pale anapotembea anaweza katembea tu akachoka. Kwa mfano, hao ng'ombe ni wengi. Leo hii tuweze tukawa tunaogesha leo au tunachanja maziwa yakamekatika yaka ghafla kulingana nini na ule usumbufu waliokutana nao. Wao wanataka watulie waenjoy, alafu ndipo wakulipe jinsi inavyotakiwa, si kwa mnakuja kumkamua unampiga fimbo. Unaona, unapompiga fimbo mwili wako unashtuka, kuna nini? Unaona hapo sasa, maziwa hawezi kuteremsha maziwa inavyotakiwa. Hivi ng'ombe anabeba mimba kwa muda gani? Kwa miezi tisa. Ndio maana nimekuambia kwamba kama mtoto anaweza kama huyo hapo anaweza kazaa kwa mwezi wa kwanza tuseme kwenye tarehe kumi, unaona. Sasa kuja kufika mwezi wa kwanza mwingine unakuta na mtoto wa mwezi mmoja, kwa sababu hawa anapozaa si kwamba anasubiria miezi miwili mitatu, wengine anazaa anasubiria kwamba aachishe ndipo apandwe. Sasa huyu akizaa anazaa baada ya wiki mbili anapandwa. Kwa hiyo tunaenda kumkamua akiwa na mimba. Tunapokuja kumuwini tunaka, tunakuwa tumeshajua kwamba ana mimba miezi mingapi. Kwa nini wengine huwa wanasubiri mpaka aachishe ndo apandwe, lakini nyie mmefanikiwa kwamba bado ananyonyesha lakini anapandwa? Ile lishe, ile lishe na uangalifu eh, ndio unatufanya una kwamba huyo ng'ombe tuweze kufanikisha kwamba apandwe haraka. Kwa hiyo simu nyingine niliyokuwa namsemea ndio huyo hapa. Mm -hmm. E, kama yule pale. Kwa hiyo umechukua Frisian eh. ukachanganya e, na nini? Eh, Frisian tumechanganya kwa kwa Saiwali. Sawa. Na kulama. Kwa hiyo kwa hiyo. lakini pia hapa naona sijui kuna chumvi. Hii ni kwa ajili ya eh, hii e, hapa kuna chumvi inayokuja kama josera inakuja inachanganywa. Josera ni madini unakuta ina mchanganyo mwingi. Sasa kuna hii ya kulamba kwa hiari ya kila ng'ombe anavyotaka yeye. Sasa hii hapa haipimwi, isipokuwa sasa hii inakuja kuongezea joto kulingana nini na kile chakula anachokuwa ameshakula kule. Kwa hiyo swala na, na joto likiongezeka inashawishi kupandwa na ana, ana, ana, anapata mtoto. Anapata mtoto. Ni swala ambalo ni wewe kununua chumvi ambao ni lazima iwe chumvi ya mawe. Eh, hii hapa hii chumvi ziko tofauti. Hii chumvi tofauti na ile yetu eh, binadamu wanayoitumia. Ah, eh, ni kuchota tu kila chumvi. Amna. Ile ile ile ile ile yetu tunayoitumia yenyewe ni bora, lakini sasa kuja kunua pakiti, kuja na kuweka hapa ni kazi. Bora ununue mfuko umimine. Utaratibu wa kuwalisha ili wawape maziwa ukoje? Na wapa chakula humuhumu humu ama wanaenda machungani? Hapa wanatoka tu wanaenda kuchunga. Ndio maana hapa nakwambia hapa makundi yameanza kutoka e, makundi yameanza kutoka. Kwa hiyo akitoka mpaka kesho asubuhi. Asante, twende tukaone ng'ombe wanatoka sasa kwa ajili ya kwenda malishoni. Mtazamaji, nikwambie kwamba uh, kadri unavomlisha ng'ombe ndo kadri anavyokupa maziwa. Kwa hiyo na kadri unavomnyima chakula ndo kadri anavyokunyima maziwa. Kwa hiyo chagua we mwenyewe, umlishe sana ili akupe maziwa kwa faida ya ufugaji wako. Naitwa Gigwa Mhule, hiki ni Kilimo Bora. Mimi nimewekeza kwako mkulima na mfugaji. Mtazamaji, ng'ombe wa eneo hili uh, huwa wanapewa chakula kwa wakati, lakini pia na maji kwa wakati. Kwa hiyo ili ng'ombe aweze kukuzalishia uh, sawa sawa na matarajio yako na malengo yako, ni lazima uhakikishe anapata maji kwa wakati katika mazingira ya utulivu. Unaweza ukatazama huku, namwona huyu ng'ombe kwa siku ana uwezo wa kukuzalishia lita 25 mpaka 30, na unaweza ukaona kiwele chake kilivyo kimeshiba. Hiyo ni kwa sababu tu Kahama Fresh wao wamewekeza katika swala zima la ng'ombe wa maziwa. katika lanchi ya Kikurura ambapo Kahama Fresh wamewekeza hapa kwenye swala zima la kufuga ng'ombe wa maziwa na wanawatunza kikamilifu kabisa, na kwa siku wanazalisha takribani lita elfu kumi. Unaweza ukaona ni uwekezaji mkubwa, lakini umeweza kujifunza mengi ambayo unaweza ukayazingatia na yakakuletea tija katika ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Naitwa Gigwa Mhule na huo ndio mwisho wa kipindi cha Kilimo Bora. Tukutane siku nyingine wakati kama huu. Ni kutoka katika wilaya ya Karagwe, mkoa wa Kagera. Wiki ijayo tutakufundisha namna ya kumtunza ndama ili aweze kuwa mama bora, lakini pia aweze kukuzalishia maziwa kwa wingi. Kwa heri, tukutane siku nyingine wakati kama huu.